ん 有 <laughs> 人。啊！ <laughs> 滚！ <laughs> 能上来！哎呀妈呀，真火！能上来！不要钱！衣服拽了，衣服拽了，拽了，一会儿就干。真是水路子一下子，这缺心眼儿这玩意儿，这都碰水里去了。咋下去了呢？给爷哈哈哈来公主，咱们家里就剩四个饼了，你给你和你孩子们分一分吧。 응? 예? 응? 어? 便便。 <laughs> no, no, no, no. <laughs> 嗯。嗯。你别笑。坐，握手，这个，好。 Hum? Hum?